onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma banga cheia, ele gosta. Mas o fulano onde tem disco. ele gosta. Nossa cheia se comporta, ouça bobrinha, goza, ouça oh, bobrinha. Oh, pico tira-se comigo, cheia. Pico tira-se comigo. e se e segura a bombinha na mão Xé, o convite é por ser sua atrasada O fulano já quer bombar Quero ouvir barulho Xé O fulano onde tem bebida Ele gosta Mas o fulano onde tem uma festa Ele gosta Mas o fulano onde tem uma banga Xé Ele gosta Mas o fulano onde tem bebida Ele gosta Mas o fulano onde tem uma festa Fulano wonder tell my banga shell Ele gosta Mas o fulano wonder te pedisco Ele gosta Nossa shell se comporta Já tô boiado mas tô chutar pro music. O fulano onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma festa, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma banga cheia, ele gosta. Mas o fulano onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma festa, ele gosta. Mas o fulano onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma banga cheia, ele gosta pepe disco, ele gosta. O fulano onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma festa, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma banga cheia, ele gosta. Mas o fulano onde tem bebida, ele gosta. Mas o fulano onde tem uma festa, ele gosta. Mas o fulano onde tem bebida. Somewhere.